kembali lagi ke channel gua Ariel sini. ini gua akan bermain game Battle Pan part selanjutnya kemarin kita sudah main edisi spesial satu jam sekarang seperti biasa lagi oke tetap karakter yang sama dan dengan sekarang kita akan ber perang menggunakan perahu nah, dan ada karakter baru seorang wanita namanya Hana itu yang pernah kita habis menyelamatkan yang kita pernah selamatkan dari helikopter ke helikopter maksudnya Oke okay, guys, kita stay di jalur arus. Oke, okay, kita bersiap-siap akan berangkat. Okay, guys, kita sekarang menggunakan perahu. Strike with speed and courage. Let this storm carry us home. jadi sekarang kita akan misi selanjutnya guys wah ada yang menyerang kita mengendari misi menyerang wow guys oh mungkin kita mesti benerin dulu tank ini oh geranan kira dapat bahaya rupanya 100 biasa sengaja karena uh, apa ya di situ kurangnya sangat dahsyat oke kita ke selanjutnya guys oh, kita emang misinya melindungi tank ini tank kita guys oh yang tiga lantai ya guys nah eh, ini seperti itu jadi bacanya badai gitu badai main badai Oh ada ledakan guys di sana kan? Oh mungkin tank kita yang ledakan. bahaya oh sekarang wah ini sekarang ya nah sisi lagi ya tembak sebelah sana nah, granat granat oh, oh. Pasti oh. ada yang menyerang Oh, nice. That's it. lagi oh yes masih agak ada di sini cuacanya kurang mendukung mendukung oh ledakan yes oh, seperti terjadi musim ada di sini biar granat oh. nah itu sana guys si wanita yang kita selamatkan dari uh, gedung helikopter oh oke okay. ada tank lewat di sana oke okay, kita lanjut lagi jalannya nah tembak lagi boom nah nah kita kesini guys oke okay. sudah oke lagi oke lagi tembak nice oh terbom sudah Oke kita lanjut lagi guys Kita ngeker lah ini bisa ngeker Ngeker Boom Oh ada tank juga guys Bahaya oh, Perang juga sama tank juga guys ah senjata guys nice senjata yang gue suka guys oke kita lanjut lagi masih ada di sana banyak guys ayo ya oke jarak nah. kursinya tank guys oh, bukan tank itu juga punya tank guys oh, juga lagi wah kagak mau tembak tembak pasti ada loncar atau beda cuacanya kurang mendukung seperti musim ya. oh, mau ngeker oke sulit oke okay. ah, bom gas ah, berkabut lagi guys bomnya terus bom asap ya, bom asap bobnya juga ada lihat kan oh, pengennya kemana ya pengen jadi serang juga mungkin okay, mungkin gua hampir hembusan terus Ayo maju-maju siapa datang itu Oh, nembak nembak wah ya oh ah satu itu oke sudah mati satu soalnya ah kita nih ya. ada tank juga di sana agak mempan ya. ada terus si bom biar ah aduh lanjut lagi tanknya sudah meledak timpa pohon itu tank teman eh guys misi kita melindungi tank juga badai ya, guys bahaya cuaca tak mendukung jadi menembak juga terhalang kabut kabutnya itu menembak kemana gitu oh masih ada ah bom bom kabut kelihatan nih bom asap oke kita lanjut lagi guys masih ada oke okay, nice set oke okay, blok badai angin kalau perang ada badai gini repot juga guys mau ngeker nggak kelihatan nah, itu tank yang kita lindungi jadi misi kita melindungi tank itu tapi belum bisa dinaikin guys oke kita lanjut lagi ke sana nah tank oke wow ada ledakan di sana gue mesti ya, ya juga mesti gini sih nice sudah oh ada yang ada di tembak gua apa tank kayaknya tank oh wah ada yang nembak wah gua suka oh launcher guys oh maksudnya menggunakan launcher bahaya oke okay, gua ambil aja ya senjatanya kayak guys launcher ya oh, wah dia mendekat wah semak dong nah itu launcher guys gua ambil ini senjata ah Wih, lancar itu lebih matikan. Oh, headshot. Nice. Ada pistol. juga menggunakan loncat. Bisa diambil, bos. Nah, bisa mungkin Ah, kita sudah sampai, guys. Perbatasan. Oh, ini di perbatasan, guys oke okay, guys uh, kayaknya misi kita berhasil sudah menyelamatkan uh, melindungi tank misi kita melindungi tank nah ada senjata di sini guys nah nanti kita bisa naik tank ini guys oke okay, guys sekian dulu video dari saya terima kasih yang sudah menyaksikan kita nantikan video dari saya selanjutnya bye